en mi jaula de metal Picos, plumas, alas Hacinadas, soledad Tarde, día y noche trabajando sin parar Sueños, vidas rotas bajo un sol artificial Largo es el viaje que mi cuerpo soportó Mucho ya es el tiempo intentándome estirar Levanto mis ojos y comienzan a llorar Vecida entre cuerpos que colgados dormían Manos clandestinas arrancaron mi dolor, confusión y gritos, un momento de estupor. Pronto me di cuenta que era el fin de aquel horror. Recordando aquello se me parte el corazón, aquel dolor a yo con ellas. Ojalá todas sepan cómo sabe, cómo sabe.